Ho la corona di bagas rojaku Ho la corona hasia sasara corona di bagas rojaku Dangadong mena asing dia Unak pola be masak roham Unak pola be ma biar ho Molelaw peyaw tujoloan Olot tuk petar lele ngauro Tuk sohulo asasada ho Lau manam na ditano Tuk sohulo asasada ho pari doa Mangalului dalam ningolu doa Asa adong digelek dua Sai pos maroham tuan Una pola B, arjo, Molo la peñal, tu yoloal Molo tu petar leña oh.